Mixtape. Hit Radio. it Radio, mixtape. Mixtape. ميكس صالي صالح جبريل اليوم في لايت راديو ميكستيب غادي نساليو السيمانه مع مستر ساندو صيفط لنا التيتخ ديالو الجديد اللي سميتو jusqu'au bout. سلام آه، مستر ساندو سلام خويا كلشي بخير الحمد لله توا كي داير هنيتون كلشي بخير الحمد لله تمام الحمد لله غبرتي عقلت عليك مزيان دوزتي معنا في ال début ال début ديال لايت راديو ميكستيب ياك oui oui هذيك ال titre ديالي غير سمع exactement فين غبرتي شنو كتوجد؟ احنا آه، دابا راه مع الوقت الدراسه وبلا انا شوف فهمتي دابا راه خدام في لا ميكستيب ديالي هاد ال titre الاخر باقي ما نحتوش كاع السيونات وهذا وقال الكاتريام اكستري ومازال دابا كاينين دي بروجي جداد عاوتاني ان شاء الله كاتريام اكستري التيتخ بقاوكش بوحدك آه، لعبتي في featuring ياك oui مع من؟ ان انسيان شونتور ارينبي بي دو باري فهمتي ايه دونك euh, هو كيجيني من la famille ديالي ومني جا دوز ال vacances ديالو هنايا فهمتي طاحت علينا هاد l'idée نديرو سجلتو سجلتوا انصومبل سميتو بي دوز اس ياك وي بي 2 اس سلم لينا على بي دوز اس قلنا الميكس تايب ديالك الميكس تايب ديالك وقتاش غتخرج ما عندهاش اون دات ما جو بونس كون في لافان ديال لاني 2013 ولا لا ديبي ديال 2014 شنو سميت الميكس تايب ديالك خلاصه خلاصه الريزيمي داكور عطينا الريزومي دابا وقول لنا الا عندك ديغني مول الناس اللي كيسمعوك على عيد خاديو ان شاء الله تسمو الجديد وبيك اب الدراري عشراني فهمتي محمديه والمغرب كله فهمتي me fait plaisir ندوز عندكم وهادشي اللي كاين bonne chance كاع خوت ميرسي اخاي merci d'être passé على Hit Radio حتى نتوما تقدروا تصيفطوا لنا les mixtapes ديالكم على mixtape Hit Radio point ما دخلوا لل site كونيكتاو وصيفطوا لنا داكشي اللي كديروا باش حتى نتوما دوزوا معنا في la Hit Radio Mixtape غادي تسمعوه دابا tout de suite ال titre ديال مستر سادو بي دوز اس سميتو jusqu'au bout كتكتشفوه على la Hit Radio Mixtape Sando.